ನೋಡ್ಕಂಡ ಬಡಿತೀನಿ ಬಡಿತೀನಿ ಕಡಿತೀನಿ ಅಂದೋರ್ ನನ್ ದುಶ್ಮನ್ ಬಗ್ಗೆನೆ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ಬಕೆಟ್ ಹಿಡಿಯೋ ಬಚ್ಚ ನನ್ ಮಕ್ಕಳು ಏನೋ ಅಂದ್ರು ಅಂತ ತಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೋಬೇಕಾ ನನ್ನನ್ ನೋಡಿ ಉರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ನಾಲ್ಕ್ ಜನ ಇದ್ರೆ ಪ್ರೀತ್ಸೋರು ತೊಂಬತ್ತಾರು ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ